Ay, cuando el temblor fue la cosa más horrible, porque pues estábamos solas, huecos por todas partes y cayéndose la madera. Soñaba mucho mi casa. La soñaba tal como era, como estaba pues antes. Ya cuando empezaron a, reconstruir, pues ya me tranquilicé. No, yo no estaba completa sin la casa ahora sí, como sea que yo viva, pero aquí en mi casa. Esta es la casa de mis nietos, de mis hijos, y aquí me van a encontrar.